heb de camera waren eh, is dit? Niet te ver buiten smijten, hè? Zeg, niet te ver buiten. Dan moet ik opstaan. Bij ah. mij. Daar ligt het, joh. Ik sta ermee, joh. Papa, jij het al liggen. Ah ja, ik moet filmen nu. Langs is omgevallen, gewoon aan <laughs> Oké, laat zien wat je kunt. Is er al een effe? In het oog. In haar oog? Dat hebben we niet gezien. Had ik dat geweten. Ah. Maar in je ogen zit dat balken, dan kun je dat niet meer vinden, hè, kind. Ah, oké. चला है अंधा है तो रेस डेक डायरेक्ट टॉप पे De natte voeten, pingpong. Oké, okay. mijn tour. Ah, is ah, bij mij hè? Ah ja. Huh? Lena. Jij hebt buiten gespeeld? Ja. Oh, dan moet ik weer. Voet, water pingpong. Ja. Water voor pingpong, mama. <laughs> Oké, zijn we klaar voor? daar heel... <laughs> Ah, hier Hier Ja, dat doe ik. als er geen water genoeg is, moet je daar water in doen. Ik pak dat emmer en kop dat daarbij. Wacht, ik zal dat erbij koppen. <laughs> dat erbij. Allee, gaat erin staan, ja, dat moet... Oh nee! Gaat erin staan, nee, dat kan maar een up water erbij. Dat is niet waar. Ik ben ook net Niet, eh, niet omvallen, hè? Hé, eh, eh, Weet je Ik eet het Dat kan dat? Ja. Wacht, ik ga erbij doen. Oh, nee! Nee! Ik ga zo zeggen, dan ga er een beetje bij doen. Wat? <laughs> zo. Dat is Daar is de water erbij. Papa! Nee, daar moet toch water bij. Nee, jij moet pingpongen. Kom on. Oh, ik moet dat doen. En daarna. Hé. Dat is goed. Viva! Het is Er zit nog water genoeg in, hè? Er zit nog water genoeg in. En een steen. Bij mij zit er ook water genoeg in. Oké. Nee, nee, papa, ik heb. Ik heb er buiten geslagen. <laughs> dat is hier op de dat is in de kiezel. Oké. Okay. ik ga zelf beter naar binnen. Jij zet eruit. Jawel, jawel. Oh ja. Joepie. Oké. Okay. Wat erbij doen. <laughs> Wat? Waar is dat pingpong? Waar is dat Even Even steentjes uit de pot halen. Kom aan. En pak die camera vast. En zit die dan daar. Waar? Ja. Hij is genat, mama. Wat is kaken? Heb je dat over je, over je heen gekregen? Het is maar echt een halve kant, jongen. Het hebt verdelft geluk. Oké. Ik heb water genoeg, ja. Ja, ga dan maar aan voet halen. Ja. Hva finner plassant der? Ja. Daar is toch een dikke kladder. Wow, die tafel gaat mee. Die gaat niet mee, die tafel. Dat ze de jij die blijft staan. Wow. Kijk, tafel is al droog, kijk. Ik heb nog een brand in droog, dat is nooit. Ja, en dan, dan Om u af te drogen. We gaan best ons zwempak aan nu. Ik ga best met een t-shirt uit doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Stop ermee, hè. Ik denk dat nu wel zo is. Huh? Huh? Huh? Zie je, een broekzak ervan. Hé, water in je schoenen, joh. Mama heeft water in haar schoenen. Niks, mama.